fame. You know Odin's had all the realms locked up tight. محمد. Sindri said he had an idea or two about that. Sindri is full of ideas. سندريا اوكي آه طبعا في الجزء هذا آه هم احس في اشياء يعني مره خاصه الوان الثلج تحسها ما ادري كيف ودي يعني يحطونه بمكان كذا حار ولا غابة ولا شيء عشان يعني نشوف الألوان وما إلى ذلك صح أودن آه، كان يكلم آه، أترياس ما ادري ايش قاعد يقول له ايش تتوقعون هل اتريس بيقلب علينا اخر شيء وليه راح كلم تير اللي هو جادا فور حق آه، الثقافه الاسكندنافيه بدون ما يقول لنا I remember you lost control. I remember. We must tread carefully, brother. Danger is okay. Dangerly. يجزوه Oh, صح احنا بدون درع يا ابن ال اوكي نيستا انت واشكالك القم يا اخي ودي يعد اوح ودي يعدلون شو اسمه ايش فيه موت يا ابني موت لا يجيك انا اذنك بوم زيها نايس نايس نايس والله طلع لنا اشياء اوكي يقزو طبعا سندري هو الشخص اللي راح تشوفونه سندري يعني اتذكر انا اوكي كذاب ما تعلم ال obedience ولا شيء أتوقع أن أتريس راح يكون له نايس اوكي hmm. طبعا قصة ميمير اللي تابع But if we do not find Tia, you will abandon your search for good. طيب. طب ليه حطينا هنا؟ ايش بي؟ هاي طبعا ميمير قصته قصه صراحه آه هو ارسل طبعا كان اول في جماعتين او شعبين شعب الايسير وشعب الفنرير او الفينير او شيء زي كذا فارسل كرهينه طبعا ارسلوا له افضل طبعا الايسير ارسلوا افضل شخص عندهم اللي هو آه الحكمه وما الى ذلك وكان هذا طبعا ميمير يعرف تقريبا كل شيء وحكيم جدا فلما ارسلوه الى الفينير ايش سووا الفينير كرهينه طبعا كصلح وما الى ذلك قطعوا راسه قطعوا راسه ورجعوا لهم كذا الراس بس فلما رجعوا لهم الراس جاء مين اودن وحنط راسه وانقذه يعني تقريبا حنط راسه واستخدم الاعشاب واخذ الحكمه منه يعني شارك الحكمه فبس هذه قصه يعني جميله عشان كذا هو يكره اودن يقول له لا تصدقه لو يقول لك الثلج ابيض لا تصدق هذا سندري اوه كنا صار كنا صار قصير Brock mentioned you needed somewhere safe to spend the night. Sheesh. I believe your favorite dwarves can help you out with that. We're still your favorite dwarves, right? You're still the only dwarf we know. I'll take it. طبعا كان هو اتريس اكثر من سندري في الجزء الاول يعني زي ولد اختك الصغير اللي كذا تطقطق عليه ولما يبلغ يصير فجاه كذا اطول منك ها ايش السالفه <laughs> ايش السالفه كيف كذا تعجبني هذا اللي يدخلون العالم hmm. بنروح المكان حقه قال طبعا till you can figure out your next moves. Yes, Nearly yes, there. yes, yes. قربنا نوصل. طب الحركة حلوة إن يدخلونك عالم كذا فجأة يطلعونك بعالم ثاني. واو. الشتاء العظيم. منزل سندري. هذا الإقليم. واو. حتى المكان تشوف الـ اوه طبعا انا شخص يحب النجوم ويحب المجرات ولولا التلوث الضوئي راح نشوف السماء زي كذا تدرون راح نشوف يقول لك ربك يقول في القرآن لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح لكن التلوث الضوئي هذا الشيء يخلينا ما نشوف شيء شيء يزعج بمسح قدمي في وجهك اكيد لاني انا معصب منه هو اللي كان يروح مع اترياس Kratos, تصويره snack? I do not need a snack. What we need is your help getting to Svartalfheim so we can try and rescue Tyr. سفارة الفهايم A- alive? حلو I mean, الاسم that's- What? I- It's okay. I told him everything. مسوي نفسه غبي Everything? اكيد كل شيء يا Son حمار disobeyed me. No, I, I kept an eye on him. On your behalf. Nothing risky. Everything very safe. <laughs> Somebody else. What's <laughs> important right now is that we try and open up travel between realms again. You اوي said you know a way? Yes, I do. I just. It's just. There's. يا It's just a يا lot of mud. And why haven't Lot you of opened the way money. already, man? Well, to be frank, there was give me thy money your help with. Oh, the Holder brothers finally required كأن the المكنسة تحت الأرض of the إيش في؟ smartest man جلتش alive. That's it precisely. Not so fast. <laughs> جات كملت الحفله هذا كنا من السنافر <laughs> واتريس كنا واحد آه، ليبي ليبي او افريقي كذا مغربي I blame you. ليش؟ طبعا كريتوس كانه صعيدي حط بودره اوكي بس طبعا كل هذا مزح تلطيف جو فقط صعيدي حط بودره <laughs> كونوا يا روز اوه هذا الدرع حق زوجته hmm. busted up good. صلحها. Wouldn't you rather I just whip you up a new one? لا صلح. Important to me. عزيز علي. Well, I'll see what I can do. In the meanwhile, how about I fix you up with something to get you by? اوي اوكي هذا فأس الليفايثن الليفايثن طبعا هذا مخلوق اسطوري في اسكندنافية oh اللي هو يطلع من البحر هذا ولا هذا؟ أوه. أكيد هذا أوه كونيرو أريغاتو غوزايماس آه. خلينا نروح على العتاد وصدر ولا هم اوه اوكي اللبس حق ترياس nice. تجهيز خلينا نشوف اللبس هنا اوه هذا الاحمر بيكون حلو بس هذا الذهبي برضه حلو بس قديم اممم المستوى الثاني نايسو هلقم براق براق آه وشو بعد اتوقع راح يكون في اشكال مره جميله آه، ما راح اتعب نفسي واطور هذا الشيء اه العناصر طبعا هو اخذ سلاحه من الصندوق شيش سندري اوكي خليني نروح عند سندري الحين ولا خليني اتكلم معه لا كوني يا روح أحب سوالف ميمير يا أخي اكسكويزيت حلوة الكلمة exquisite تقولها طبعا سمترا في Overwatch في احد ال voice line مرة حلو تعال يا سندري How do we unlock the realms? We'll just need something from back at the workshop. Follow me and be sure to bring the head. Follow me. So, where exactly is Tyr being held? He's imprisoned in a mine جد؟ somewhere. That's all we know so ملج- far. منجم The realm is full of mines, you realize. وكيف You'll need help بنروح narrowing it down. Oh, you should talk to Derlin. Who's Darlin? دورلين He's a مين cousin of هذا ours, sort of. Works for the city on safety issues. شيش Should have access to all kinds of information on mines. And I know he's no friend of Odin. That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? ريبليون You know about تبي that? تثور I did not. A rebel leader who knew mom. Sounds like exactly what we need. I think you missed the... ايش هذا اللي Ta-da! يطلع تارا Never mind. <laughs> I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. اوكي Rebel leader. يقزوك يرو <laughs> Atreus. All right. يا لتزيف See you out there, Sindri. Treyas Konyaru. You hear that? Oh, nice. Huh? We'll just need the Bifrost in the head. Brock, do the touching. Oh, this would be the part requiring my assistance then. You said Sheesh. it. This device here has been crafted to your measurements. It'll help you get a better Ish. look at the problem with those عيون بيفروست حقته اها اوكي صح صح صح اوه سب هذه فلة طبعا ليه احسبهم كذا من تكساس كلهم I'm gonna kill you my friend That's it. That's it. Good. now, نايس release. Still ريليس unpleasant. That's our cue. Uh-huh. Come on, hurry. I'm coming. I'm coming. آه هل راح Grassfuckers, eggs, man. What was that for? بيض You'll see هسر soon enough. فيلجر To adjust. There. That should do it. اوكي هذه وشو شجرة ايش No permanent سكيلز damage. I'll show you permanent damage, you wee fuck. وجه القرون على اوكي خلينا ناخذ الحلو هذا وش هذا اللي نحتوه ما ادري ها nice The Bifrost is broken. Now that we've reconfigured these gateways to use Yggdrasil seeds, you won't need a travel tape gateway بوابات للسفر اها اوكي اول في الجزء الاول كان عندنا كان عندنا شيء ندفه عشان يفتح الابواب اتوقع هذا راح يكون الباب نايس والله اذكياء يقزو اوكي اها احنا بنروح الى وين بوابة اورفانجار الرطبة اوكي تاكيد يقزو سفارة الفهاين حلوة اسم سفارة الهاين سفارة الفهاين يخرب بيتها اسرع مني آه، ان كان <laughs> I suppose eh. مين متحمس لكأس العالم؟ oh, I might drop in, but the hmm. wetlands are moist. and the Grim are everywhere. I'm hyped Hostile, slimy, foul-smelling creatures. But good luck. واو Thanks. Wait, what? I said good luck. جود لك يقزو ها وات Whoa. Do you feel that? What's that, lad? واو Anything. الشمس Everything. It's warm. يس يس يس يس يس كأني رحنا اليابان Probably use the boat. If I can just get it free. بينك عو عو عو تخيل تخيل جاد اوف يتكلم صيني اه الله الله الله يا ابني اوه طلق عليهم يا ابني اتعب انا اقول wow sheesh هاي ليش حبها؟ توجد موارد اه اوكي nice وش الموارد هذه؟ يمين؟ يسار؟ الله الله الله If you never asked mom about what she used to do, what did you talk about when you met? Like, did you just say, Woman, God the house. I will go to catch fish in the river. And then leave for five days? No. My was far better at fishing than هي اللي كانت تصيد. خمس أيام عشان تجيب سمك؟ الحمد لله، أول كانوا كذا يسوون ترى. يعني الواحد يحمد ربه ان الحين عندك سمك ولحم ودجاج وربيان كل شيء الحمد لله yes اوكي في لغز في شيء ارميه؟ اه اوكي اجمد ال أجمد الزمن If only we were in Midgard. That water'd be frozen in the second. أها. أوكي. آه أوكي لازم بضغط مثلث. Brother, you think freezing it would work? كيف؟ آه أوكي. شيش. لعنه بالغباء. ليش هو دائما يمشي قدام؟ ورع. يخرب بيته والله قطع يلا بس نيستا نيستا اه اضغط شهادة الهجوم تطبيق الصاعقة اوكي وينه يلا خلينا نطبق الص... الصاعقة اوكي اصبر اصبر مرة ثانية صاعقة الزمن القم يا اوكي سويتها شيش تخسي اوبا شني عصبت يقزو في احد اوه في دم وينها يا ابني موت ها كيف كيف كذا اوكي انزل من هنا ما اتوقع اه اوكي اوكي اوكي عشان نروح من القارب شيش I'm so stupid. Maybe it's just different in Svartalfheim? Svartalfheim. Thimble winter doesn't strike all realms quite the same way. Weird that Bimble winter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, the effects here appear far more mm. gaseous. Wow. ويعلق الخطاف حق القارب في الخشب. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. Oh, في شيء هنا ناخذه. في واحد شفته بتويتر كاتب اوه انا جبت البلاتينوم كيف؟ نسخة نسخة يا أخي المفروض يعطوني أنا قبل الكل Behind you! يا ابني القم بوم بوم بوم بوم مرة عصبت <laughs> كريم نايس جمد اطلع ها Okay, we froze one of those geysers. Is there another one somewhere? Hmm. Wait. Fog? أنا أعتقد. Yes. Hmm. Ah, okay. Here. No. اه اوكي كونو يا رو كيف اطلع له من فوق هذا يبي لي انقز من هنا لحظة ما يمدح اوه nice! تجربة أولى والله بطل أنا ما ودي أجيب الفاس عشان لا ينزل أوكي والله أقول لك سنايبر ما شاء الله If the dwarves of this realm are anything like Rock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Well, hmm. all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is Oy. not why we are here. I was yes. only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. اها <laughs> خلينا نروح نشوف وش ذاك الذهبي احسه شيء مره بطل شيء يلفل لنا يمكن وي باي هذا وش هو What is this place, my friend? أي Yikes. This place is wrecked. And yes, I am staying alert. انزل يا هاي انزل اوكي هذه هي الشفرات هذا والان اوكي تمام ما علينا حرف الان خلينا نشوف حرف الان حرف ال B لازم اشغله كيف اشغله ما ادري اوكي بي هذا هو لو غيرته ايش بصير؟ خليني اشوف يطفى ولا يشتغل؟ اها يعني انا كنت قبل شوي صح اوكي اوكي اوكي, أوكي. هنا ال B. تمام وهنا خلينا نشوف وشو اللي هو اللي على اليمين هذا حرف ال N حرف ال N احنا ما يمدينا نشوف اوكي الان nice الان همم الحين حليتها شيش اوكي ماي فريند حرف ال N وين هذا اللي ايوه هذا هذا حرف ال N اوي nice. حلينا ابوه شي سي اريتو احب الالغاز هذه يعني شيء يجي منها تفاح تفاحة ايدون nice. اوه زاد دمي تخسي nice يعني لغز جميل تلقاه في العالم آه يا حلوه الحركه هذه ينزل اوه ليش ينزل كذا ينزل راسه ما علينا آه لغز جميل خلينا نشوف اللي بعده نكمل القصه طبعا الاشياء هذه ما راح اجمعها 100% دائما ممكن اجمعها بشكل جانبي بحيث اني لما انتهي من التسجيل آه، يعني ما راح اسوي كل شيء بياخذ وقت طويل اوه في شيء هنا لازم عاد كل شوي يحطوا لنا زفت بوابة الله ياخذ ابوهم. يلا بس اوكي هذا لازم نصيده يعني ولا ايش؟ ها آه. كيف كذا؟ اوكي لازم نقتله اوكي من behind يعني من وراه يعني اجلس وسوي كذا come on ويجلس ما يجي اوكي في لغز هنا بس ما ادري وشو ها اوكي نايس تعال يا ابن الذين <laughs> اوكي وش اللي نزل منه nice شيء ذهبي رونية محطمة اوي هذا يجزو لكن هذا الحاجز الاول yes اوكي فهمت الطريقه اني يعني اطلع فوقه بعدين لا لا ما اطلع فوقه ايش في هنا nice يخرب انا ما عندي وقت اتفاهم معك يا ابن نيستا انت وينك تعال يا حيوان هذا بخار آه see. كيف طيب شيو nice. ها كيف <laughs> كيف هذا العن ابو الغباء طيب ضربته كيف اروح من هناك ايوه جبنا العيد اه اوكي اطلع فوق <laughs> هاي يا ابن ال اطلع الله ياخذك طيب آه. كيف اطلع فوق؟ براضي اه اوكي اوكي اوكي يلعن ابو اللغز الحقير اللي سوى اللغز هذا حقير مره ليش يا اخي تعقدوها بدون تعقيد يا مدير افتح افتح الله يخرب بيتك نايس <laughs> Me? What exactly are you hoping to learn from Tia? Well, like I said, I was لوكي. hoping he could tell me something about Loki. And Loki, Ebony. ابني. خلاص انتهينا. والله قد يكون لوكي داخل أتريوس. Just for the history, obviously. History? Yeah. Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. تير هنا حبيبي واضح شفناه بالتريلر That earthquake earlier. You think there will be another one? It's unlikely. زلزال. But geological disturbances tend to be unpredictable. اوي If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye. Atreus, look ahead. look at Wow. واو Now this looks like a city. Welcome to من جد Nidavellir, brothers. نيوفيلير براذرز نيوفيلير dwarves! <laughs> oh, اوكي they're uh, running away. ليش يهربون؟ اوي ليش قاعد يهربون؟ I'd only sound an alarm like that if I still had my body and was fearing the notion of being detached from it. How's They are scared. بيرمون علينا شيء واو حلو الصوت موسيقى Stay alert. Stay alert. الموسيقى عجبتني الهدوء اللي فيها Can we talk to you for... Please. There'll be no please. help, to be sure. Best we find the tavern syndrome. sindri يلا بس Oh, ما يمديني في شيء اخضر باخذه بعدين يمديني افجر ذاك المكان اوكي ناو وات كونيورو اوكي من فوق Is that a statue of Odin? They must really love in here. Orpheum. hey, Odin. Sindri, hello. تكون يعني سندري سندري طب بما انك جيت هنا بسرعه انا ما قتلتك كونو يورو What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. داخل النفق تير 100% Then they'd have mouths. هاي Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? يس بيعدل عليه يعني ولا ايش؟ Oh, you are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain materials. Ow. Structural sensitivity Yeah, to sonic generally, yeah. vibrations has been something uh, I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for uh, finally trying it. What's it gonna be this time? <sighs> Patience. I find it's best to see these things. Oh, in action. Ah. <sighs> Whew. واو There. يكون لها صدى Oh, take a look at that Nice. gate there. But before you loose, say Skialfa. Schiaffa. Schiaffa. Schiaffa. Schiaffa. Schiaffa. Schiaffa. Ah! Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlies in need of a How was I supposed to know they were there? Schiaffa. Schiaffa. Hmm. نايس وات ليه ما يمديني افتحها هوي اوكي وشو هذا مب علق اوكي <laughs> وانا اقول شو السالفه تعالوا يا حيوانات يا يلا بس كيافه Another of Cavassier's poems. que vá assim recorrendo. Oi. نايس هنروح نخش النفق الحين ونطلع عتير ولا بالحلقة الجاية ايش رايكم كم تقريبا صار لنا ثلاثين اربعة وثلاثين دقيقة او آه، اربعين دقيقة شي زي كذا آه. اوكي Oh. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? the sewer you just punched the hole through seems promising, though. For you. Atreus. Okay. This way. راح القاكم ان شاء الله في الحلقه الثالثه كان معكم محمد subscribe like favorite share اذا عجبك المقطع حط like. السلام عليكم